这个是 a r d r i n o 板子跟加速度规、加速度计，ADXL345 加速度计跟人机做一个搭配，人机界面做一个搭配，可以看到当我移动这个板子的时候，倾斜它就会角度侦测，前后也会。 其实这个就可以运用在车子啊，或者是一些手势的动作遥控。这只是一个简单的测试而已。其实那么不稳定的话，就加个滤波，哦，将多个数值再把它除一下，就可以得到比较好的一个效果。